o'zbekiston fuqarolari 1 sentyabr mustaqillik bayrami munosabati bilan ketma ket 5 kun dam oladi bu haqida prezident farmonida belgilab qo'yilgan ma'lum bo'lishicha mustaqillik bayramida idora korxona va tashkilotlarning barcha xodimlariga ketma ket 5 kunlik ta'til beriladi 1 sentyabr chorshanba mustaqillik kuni 2 sentyabr payshanba qo'shimcha dam olish kuni 3 sentyabr juma qo'shimcha dam olish kuni 4 sentyabr shanba dam olish kuni barcha uchun uch haftalik kunidan qat'iy nazar 5 sentyabr yakshanba dam olish kuni videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa layk like tugmasini bosib qo'ying va albatta yaqinlaringizga ham ulashing